Bueno, arratzalde ondano, eh. eh? atzo, aipatzen eban, eh, hasiera guztiak amaiera behar duela, eta amaiera da gara. Eta jakin behar da, nola amaitu ere. Baina guztio batera saiatu gura botatzera, usteltzen hasia da bota, laizter eroriko da. Ik bultzago horortik anta bultzanik hemendikan ikusiko dek nola nola laister eroriko dan ez dakigu noiz eroriko dan eta zer egiteko gauza izango garen. Baina argi dagoena da, guztiok batera egin beharko dugula, egiten duguna. Nere aldetik bakarrik esateko, ze gainera eskatu diate, laburra izateko. Laburra izateko modu bakarra dago. Eta da eskerrik asko esan eta agur esatea. Alanda be, utziko diazue, beste minutu erdi. Bakarrik eskertzeko, ez bakarrik zuek etorri zarienok. Baita be, atzean, ontxe, Rosa, moltes grazes, Guillermo, espero y esperamos seguir contando con vosotros. Madrikoak ere ja atera dira, eta baita be atzean koro giza jarri dira nauek, ezta? Edo? Edo korua, akaso, ezta? edo korua akaso, eh, azken irudia emendik ateratzen garenean, irudik korala eraman dezagun. Guztiok batera baldin bada, egi bihurtu dezagun, ez bakarrik hitzetan aipatu. Guztiok batera esan nahi dau, hemen, atzealde honetan dauden guztiek egiten duten lanak gero zipristintzen duela atzo eta gaur hemen ikusi eta bizi izandakoa eta gian eurek eh, argitzen dutela eta brilua ematen diotela egiten diren gauza guztiei. Beraz norbaitek txalo bat merezi baldin badu aurtengo hirugarren topaketa digitaletan hemen atzekaldean dauden hauek dira. Eskerrik asko zuei, zue gabe. Estabola gorto, paketa, paketa, Nola esan diatelen, lehen, lehenengo eta behin batu eta gero proiektatu egin behar dala, Kostatu zaitu lertzea. Proiektatzeak bakarrik daukana da enplazamentu berri bat. Denboratxo bat hartuko dugu, bi egun hauetan bizi entzun eta esan diguzuena, pixka bat, ez, poso hori lortzen. Baina, astebete pasatu eta gero, laugarren topaketa digitalen martxan jarriko gara. Alanda be, tartean jardunaldi pedagogikoak ere baditugu. Beraz, ik bultzago horortikan eta guk bultzago hor emendikan. Guztiok batera, eskerrik asko etorri izanagatik eta gainera zerbait ikasi baldin badugu, ba, primeran. Ondo bizi, eskerrik asko.